assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot bir yosh yigit kabada turib faqat e to'g'rilarning haromdan hazar qilgan bandalarning yordamchisi allohim senga hamdu sanolar bo'lsin deya takrorlardi yonidagi kishilardan biri hayratlanib so'radi birodar nega faqat bitta jumlani qaytaryapsiz boshqa so'raydigan tilagingiz yo'qmi yigit pas jim turgach o'z holatiga shunday izoh berdi bundan yetti sakkiz yil oldin ham ziyoratga kelganimda kabada ming tilla tanga solingan hamyon topib oldim ichimda vasvasam boshlandi oltinlarni olu cho'ntagingga sol endi ular seniki istaganingcha xarjlaringga ishlatsang bo'ladi lekin bu gaplar shaytondan ekanligini o'z o'zimga uqtirdim yo'q bu gaplar meniki emas ulardan foydalanishim harom shu asnoda hamyonimni yo'qotdim topib olgan bormi haligi odamdan hamyonning ta'rifini ichida qancha pul bo'lganligini so'radim gaplaridan hamyon unga tegishliligi ma'lum bo'ldi omonatni egasiga topshirdim u menga suyunchi deb o'ttiz tilla tanga berdi qo'limda pul bilan bozorga yo'l oldim va u yerda bir bolani maqtab sotishayotganligini ustida chiqdim boyagi bolani toza pokizaligi e'tiborimni tortdi narxini so'radim o'ttiz tilla tanga ekanligini aytishdi pulni berib asr bolani sotib oldim oradan bir ikki yil o'tdi bola menga odob va sadoqat bilan xizmat qildi bir kuni u bilan birga ketar ekanmiz qarshimizdan uch kishi chiqdi shunda bola menga hojam sizga bir sirni ochay men fas amirining o'g'liman kelayotgan kishilar esa otamning odamlari ular meni sotishingizni so'raydilar siz yaxshi odamsiz o'ttiz ming oltindan kamiga qo'ymang qo'rqmang ular sizga zarar yetishmaydi shunday qilib asirimni o'ttiz ming tilla tangaga sotdim bu gaplar bilan katta tijorat boshladim va tez orada boyib ketdim shunday kunlarning birida yaqinlarim obro'li bir oilaning qizi bor otasi yaqinda vafot etdi seni shu qizga uylantirmoqchimiz deb qolishdi men rozi bo'ldim to'y bo'ldi nikoh kechasi kelinning seplari orasidan bir hamyon diqqatimni tortdi rafiqamdan bu nima deb so'radim u otamning hamyoni ichida to'qqiz yuz yetmish tilla tanga bor otam bu hamyonni bir yili kabada yo'qotgan va topib olgan topib bergan kishiga o'ttizta latanga bergan ekanlar qolganini esa mening menga hadya qilib sepimga qo'shgan edi qarangki o'shanda kabada men topib olgan oltinlar aslida aslida ham menga rizqim ekan agar egasiga bermaganimda harom yo'l bilan kelgan bo'larkan taqdirimizda biz uchun atalgan rizqimizga albatta ega bo'lamiz faqat harom yoki halol yo'l orqali ega bo'lishimiz o'zimizning o'zimiz hal qilishimiz mumkin hammamizga halol pul topish nasib ro'za aylasin savob umidida do'stlaringizga ham ulashishni unutmang alloh rozi bo'lsin sizlardan